Следующая композиция имеет название «Паскуда». Я хочу слышать каждого из вас в этой песне, потому что это будет караоке-песня. Кривой давайте вместе со мной, договорились? Поехали, поем вместе со мной, даже громче. Thank you. Yeah.